Caperucito Rojo Edgar Lacols Ella solía contarle a su hijo que en el bosque vivía una horrible criatura. Le decía que era una criaturita como de su edad, como de su tamaño, pero en vez de niño, es niña. Y usa un vestidito, pero al mismo tiempo tiene una espeluznante cabeza de lobo. ¿Cómo? respondía tartamudeando el niño. Y la madre aprovechaba para decir, sí, es una niña, que en vez de boquita tiene un hocico repleto de filosos dientes y una nariz que podría olfatear el miedo a 100 metros de distancia y unos ojos negros y acuosos repletos de venas rojas, y unas orejas que detectan los pasos temblorosos. Se trata de una criaturita horrible, porque es una niña, y al mismo tiempo es un lobo. ¿Un lobo? respondía el niño, y la madre agregaba, sí, y dicen que comienza cantando canciones de cuna y termina aullando groserías a la luna. Y que se come a todos los niños miedosos y que se orinan en la cama y que visitan a sus abuelitas. Así que, continuaba la madre, querido caperucito rojo, saca tus sábanas sucias al sol y después ve a casa de tu abuelita y dile que la quiero mucho. En pro de motivar las medidas sanitarias en casa, los traumas graves a veces comienzan desde la más tierna infancia. ¿No crees? Si no, pregúntale a Caperucito Rojo.